जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पढ़ते हैं अथ श्रीमद भागवत गीता शास्त्र गीताशास्त्रमिदं पुण्यम जह पठेत प्रयतः पुराण विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्रणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारं मलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निःसृता भारतामृत भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्ताद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीता मे को देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि तस्य देवस्य सेवा जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे